Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Сегодня самый торжественный и славный час. Мы всех приветствуем вас, дорогие, на грандиозной нашей свадьбе. assalomu alaykum xonimlar assalomu alaykum janoblar xayrli oqshom xush kelibsiz marhamat qilib kechamiz qahramonlari qiroli va qirolichasini guldiroz qarsaklar bilan qarshi olamiz duo qiling duo qiling har yaxshining baxti kulsin eshigida yaqinlari har yaxshining baxti kulsin hasan o'zi chopgan maydonida qora bulut bo'lmasin hech osmonida hech kim yo'lin to'solmasin shiddatini kesolmasin kamida tog' shaxti bo'lsin imkonida toleida yongan chiroq to'liq kelsin yangi hayot ostonasi qutlug' bo'lsin Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на нашем торжестве, где собрались самые близкие родные наших молодоженов. Дорогие дамы и господа, хотелось бы заметить, что сегодня самая прекрасная, самая красивая пара Узбекистана. Давайте бурными овациями еще раз поприветствуем наших молодоженов. o'ylaymizki tantanaga sizni yaxshi ko'rgan sizni hurmat qilgan qadrlagan azizlar qadam bosib kelishgan azizlarga esa yana bir bora xush kelibsiz qadamingizga hasanot deymiz sizdan esa uch iltimosimiz bor azizlar oldingizga qo'yilgan nozik ne'matlarni tanovvul qiling energetik balans yaxshilanadi ikkinchi iltimosimiz shu qo'shiqlar jarang sochganda raqsga tushing chiganlar yoziladi va albatta asosiy iltimosimiz bilasizmi ko'pchilikni duosi ijobat bo'ladi deb aytadilar yoshlarga ularga baxt tilang baxtli bo'lishadi agar chindan shu istakda kelgan bo'lsangiz keling ikki yoshni saodatli kelajagi uchun bitta chiroyli qarsak chalamiz ijodiy muvaffaqiyat tilagan holatda oqshomimizni fayzli tantanamizni davom ettiramiz Вы знаете, я заметила, сегодня присутствуют самые прекрасные, милые женщины. Вы знаете, свадьбы украшают женщин, придают им шарма и тепла. И неважно, сколько лет, главное, чтобы она любила и цвела. o'ylaymizki fayzli oqshom sehrli onlarni barchamizga tortiq etyapti adashmasak yoshlarimiz bir birlariga shirinlik yedirib ularni yaqinlar va qadrdonlar birgaligida borligida bir birlariga mehmon qilishmoqda onajonlarimizni yoshlar qoshiga taklif etamiz aziz mehmonlarimizdan esa chiroyli guldiroz qarsaklar chalib turishlarini iltimos qilgan bo'lardik marhamat qilib aziz xonimlarni va janoblarni tantanamizga yaxshi niyatlar bilan qadam bosib kelgan mehmonlarni sahnamiz markaziga sho'x qo'shiqlarga xirom etish uchun taklif etamiz aynan unday taronalarni sizlar uchun via shohona taqdim etadi marhamat to'y egalarini taklifini rad etmasdan ularni hurmat qilib kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz izadyor restorani xodimlariga bugungi kunni tarixga muhrlagan foto va video ustalariga tansiq taomlar uchun oshpazlarga va albatta sizni xizmatingizda bo'lgan ansambl shohonaga minnatdorchiligimizni bildiramiz va albatta ushbu tadbir tashkilotchilariga ham shu bilan birgalikda shohona organizatsiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz дорогие молодожены будьте счастливы yoshlarga baxt tilaymiz men dunyoni nima qildim o'zing yorug' jahonim o'zimga bek o'zim sulton sen taxti sulaymonim yolg'izim yagonam deymi talpingan koshonam deymi o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim tinch va osoyishta yurtimizga ko'z tegmasin unda bugungidek bayramlar va shodiyonalar bardavom bo'lsin keyingi diydor qadar salomat bo'ling